tubalamusizaako abalabi baffe abalungi abekomedde ku akaluki media uganda ah, tuli mu mbeera ya korona yetutambuuza mpaka eno ew'obulenzi ewa haji nadduli abasinga obungi mumanyi nga politician naye ate alina qualifications nyingi nga neyobwomusawo mweri era kituleese olwaleero ewubwe sobole okwogera ku nsonga ya malwaliro naye munzikirize nzigjeko mu masiki kubanga ndi mugemerwa kuba simanyi oba nange bangemesa mazzi <laughs> oba ddagala um, haji buuza ku balabi baffe abatulaba sobola okweyonga ne programu yaffe olunaku lwaleero akareki media yes banna akareki media bannange mwennyini abatulaba era nga mutuwulira wano wetuli nebweru weggwanga lino mbaniriza nyo era nga mbalamusa tinowakubadde nga katonda atodde abamu kuffe ne bagenda naye fe abakyali abalamu katwebaze olwokuba kyatulekedde obulamu buno tukole ebyo bitunakwasa ate abalala ensi etambule kale n'olwekyo njagala bwetubanga twogera ebigambo bino ntizembe bagamba bulijjo nti mbeera wano nga ndi mu kilaasi esinga obunene mu classes zetulina enene etereka okubanga eri mubantu nga bibiri naddalanga kwezo mauniversities kubanga oli awo abuwirire kica nabaga ti mugende mbikuleyo kukitabo gundi pegi gundi chapte gundi pegi gundi okutuka ku pegi gundi natambula nagenda naye yange ekwata mubukaddi kandi olwekyo tolinawo ogizimbira nogituzaawo kandi n'olwekino nakatwebaza katonda olwa sayansi ono atekedwamu naye nga obuzibu mbuwulidde ntituzze kubaganya birowoozo ku ndwadde eno namuzisa eyatugira mm. ah, mba nakarich media mbatumiddeko yonna gye musinzire okutulaba mwebale kwagala mukutu gwaffe musubscribinge ku akarich media <coughs> mulikinge mukomentinge ku vidiyo zaffe bw'oba onayo ekibuuzo kyoyagala okubuuza obuuza bw'oba olina omukulu gweoteeka ku mukutu gwaffe gw'oyagala okwebuuzaako nakyo osobola okiwandika kuba tuba tusobola omukutuusaako ah, leero tuze wa dokita haji nadduli asobole okutubuulira ku nsonga ya korona oba ekirwadde kya covid-19 hmm. kubanga kati webituuse mu uganda hmm. tetumanyi oba covid-19 kirwadde oba efuuse bizinesi yabyanfuna hmm. naddala ku nsaidi y'amalwaliro haji ensonga esinza otulumya omuntu okutukeeza ewuwo olwaleero mm. yansonga ya bisale mm-hmm. mu malwaliro mm-hmm. sawe ne bagamba amalwaliro agasinga nti sente ezitandikirwako ensaamusaamu mm. okukwatira ku muntu nga wa mm. covid-19 obukadde busatu mu malwaliro gano buli lunaku omulwadde olwamala mu ddwaliro haji olowooza bannayuganda balina kapasite esobola okusasula ebisale byeddwaliro ebyo bwobanga okendereza nokitegeera batugambye nti abantu bakyalwana okubanga afuna ddoola emu mm. olunaku mm. kuba kubanga eggwanga liyimuse nnyo mm. okugenda waggulu kakati miliyoni esatu oba onozijja mu ddoola mmeka era bameka abayinza okuzifuna kubanga n'akalwadde bekaba katulumba tekalondamu balina kukatambula randamule ngakano onya muntu waali mm. kale nolwekyo nno obwebutemu bwenyini obwekisawo obuzuuseewo mm. era gavumenti beyina okuyimukiramu mm. ekwate abantu abeggalire ne lisensi zaabo bazipemu certificate zaabwe zebasomerera bazikansolinga sibasawo haji eddwaliro lisinziira ku ki okusala ebisale ku kirwadde eddwaliro kwe lisinziira a ekifo b obujjanjabi c mu bujjanjabi omwo ebika byeddagala ebigenda okuleetebwa d obusobozi n'obukugu bw'abo abakolamu obirabe ebyo byonna byonna obisasulira mm. bw'aba nga awa asasula ebyo abibala n'akateeka wali mm. n'addayo n'abala eddagala n'aliteeka wali mm. n'abala obudde bwe n'abuteeka wali naye ate ebyo byonna tekibwakugamba kubikola excessively kubanga ate ojja kubulako gojjanjaba bwonaoba nabyo nga kati teri mu ddwaliro lyalinyeeyo gwate onoba oganyuddwamu ki tuwawaganyulwa mm. aa kale n'olwekyo nno ate mubintu byonna mm. ebisembayo okuba ebyalayisi mm. ddagala kubanga ekyo kikwata ku bulamu bwolagajjalira obulamu buli omu oba omusse tetujja kubeerawo tewali tewali tewali tewali tewali kyobutulaba nga tulaba amalwaliro abiri nti dasaidi ya gavumenti nesaidia banansi kubanga tuli munkola ya prepartization mm. tuvuganyagana yes. gavumenti ekola n'abantu bagiraki bakola, bakola. Mm. Mm. haji mm. ebizo ebiwulikana oba okutambulira ku mitimba gya social media moso <coughs> ne ku mativi agasinga mm. nti waliyo amalwaliro agamu nadalo gabwananyini nti bwotwalayo omulwaddewo n'olemerwa okusasula ebisale by'eddwaliro bakozeo ka department ngako kakola ku byapa byamataka gwe hmm. gwe omulwadde uno omutwalayo nga tolina ssente wapa ofairinga okusasula okwata ekyapa kyekyettaka n'okiteekayo bo ne bakolera ku mulwadde ekyapa oba okibaliridde otya bweoyita ekyapa nyinza okuba na akaapa nga kapoloti ataano ku kikumi hmm. ataano ku kikumi oyinza ozigula obukadde obutaano <laughs> bonna olowooza basula mu kampala awo sababu zeeza ekibuga awo ebintu ebigulwa kaasi mm. nowekyannamukaako kimugambe mm. kale nno ebyo byonna obwo bufere obwogerengetanya okubba abantu ekiteekeddwa okunula kale gavumenti zekyenjigamba mm. n'okusingira ddala minisita akwatwako ku byobulamu bw'abantu kyabasookerako kwe kutunuulira obujjanjabi abantu gye babujja mm. haji ku kirwadde nga kino mm. abantu omuntu omuntu sekinomi yateekeddwa okusasula ebisale byeddwaliro oba gyo nga gavumenti yeteekeddwa okuyamba ku bantu nga kino ekiyo omulimu gwa gavumenti weeguli mm. era n'amasomero amalwaliro weegali yo e, engeri gyekuba akapapula kalifu kamubwe kati nokasosolira ku musolo gwa bukadde asatu bweoyingiza wano mu uganda mm. lwaki twajanjaba bantu bano yekiera nkya neekuŋŋaanya esente mm. kwezo zeekuŋŋaanya kwebejja ejjanjaba abantu bano abamubaga nti gavumenti yaffe okusinga eri mumabanja bage sente zebajja mu musolo mm. bagezako kukiryalinga mabanja gagwajja gatya nanabi batulagamba banja bwegajja gajja gatya gwenogenda mubanga nga owewola olya ah, haji munauganda waali atabuddwa ku kirwadde kya corona ekya hmm. covid-19 kinoga saawa eno kati abantu bakozesa oba nkugambe habo hmm. the just team hmm. bafuna ebidodo nebesteaminga naye hagitola abantu ate nno habo ezo kyozogerako hmm. nabali abazungu eddagala lebatuleetera hmm. nalyo eriri habalistic balijja mu miti era njagala nkulage ebimuli byange obiraba ebyo akamuli kali akapapo n'akakeeru eh. bwe buvumula sukaali obwobumuli naye ngaate abazungu babuleeta terimu tikimuli kyebaleeta wano nga sisusi yaddagala bwaba sukaali akutawaanya mm. genda ngaonogako obukoola ngaofumba ngaoteeka mutampeko ngaofuwangonywa sukaali tojja mulabako era ge bulomala okunywa ngaogenda okugira ki kukukebera kulaba osigadde na pasentage ki ate oleme kumala mu mubiri kukufanga <laughs> ate sukaali yenna omugjemu ah, yeyagwemu era ofeintinga ebyo byebituleta ewa haji nadduli hmm. ndooza mwongedukakasa nti kale nolwekyo boogera ku habo hmm. saagala okiminimaizinge hmm. ah, ah. tukiminimaizinge nohani si kukiminimaizinga naye omuntu kati bwawulemu olusujja sujja olwokutya ebisale byeddwaliro agenda nafuna habowe nestimi ate nga kyenjagala nkulage mu ddagala lino ery'emiddo gyetufumba netunywa okiraba terikola overdose eh. waniwa senga tetufanga netugwawo bafumbe bombo tunywe bombo tunywa kino tunywa miranda tunywa kiki ani scientist ayajja nabagamba nti bino ebikiktbebiki atuma ah, butemi kyo mm, mm. kituufu eh? asolonza nakwata kino eh, nafumba nanywa nanywa naga nti ena tuyanye nasuze bulungi ebyo tebiriiko ebyo nze gwotunulidde wano olwaleero mm. ndi scientific era risaakya mm-hmm. akyasoose okukola eddagala lyempiso nagitandika nkaaga mumwenda risaaki eyo mm-hmm. nengitambuza naye yanga abantu mukukola ekyo lubaga ngoba ngoba ogende mulago nebaga ti obulwadde bwenkaka tubita bwajundis mm. mm. nomulago omusawo nakusindika nti genda erubaga gibavumule enkaka bo bategereyo batya okugula eddagala eyo temunategereyo kuligula neamba balinawo special drug mm. bagiteekawo okukuuma dwaliro lyabwe hmm? ekwetoloza newoyita eri ojjaanawo gwetolaba ekiwonvu kyo kisirikira awo naye nga kirinda amazzi agatonya ku lusozi eno enkuba batetonyeyo galwaddakiyala gayitawo kubanga wali ekkubo lyago hm? kale obulwadde bwe nasooka okuvumbulira eddagala mm. bwe bulwadde bwenkaka gwoleeta omusujja ogwa kyenvu yelofeva amaaso ne gafuuka ga kyenvu mm. nofiirwa patayiti nokola otya bwonna byonna buli ekikubamu ati okikujira sak omusajja ogusooka okufuuka gwayero hmm. nawe era botunula mukibatuwanungabonyegako bwewali hmm. waba wakyenvu nensobola okutabula ebikola ebitakka wansi wa kumi nabitaano nefuna eddagala lyenkaku genda okumujanjabira cwe basisezes cwe kakati nengena nga nanda ngenda nyongerako ndirine lisigala naye nga kweryo kwoyongera kwozimbira mm. kubanga buli kalwadde kaleta omusujja omusujja si bulwadde mm. nkyukakyuka ya mbiri oyinza nokumira eh, empeka ezogenda okumira nga si yago naye nga omubiri gwe gwekanze mm. nabasina ensi eyo nekuleetera ekyo gwe notandika okwekaako empeke naye nga mumazima tolinga toli mulwadde wamusujja kakati kakuwa kyokulabirako mm. oyinza okufuna akagere wano aka nasitry mm. nekajjako ekiwundu naye nga tonda bakitegeera mm. ensalika eyaze osooka kuwulira nsanja abavu wano <laughs> ensawajanjabavu bwekuluma ogeofevarisingaowuli obusujja gukuluma eh, nsanja bavu nnnomusujja gwamaleriya gwaki mm. gwa typhoid kali oluvumula akawundu kano kateekako eddagala nga spark eneeta uh-huh. kale nolwekyo kyokulaba nti bwojja ozimbira kuli buli kiko ekyogenda okyongerako mm. kyono kigenda nga mwekiri pasentage eyo gyeri mm. naye ngaerindirira kyono nga genda okgenda okukkakkana nga nekabotongo tulwanaganye naye wano nyinawe bwali wano wano wano wano eruweero wano hmm. omupasita wange tayagala genda mbino ebibiri babiri omukyala amwasizza bamaze emyaka esatu tazaala abali bakadde bebamugamba nti oyo mugobe olunatwali hmm. tukyakolagana n'abasolompasi hmm. najja bwajja nemugamba nti nonkubuulire tiye obulwadde bwa siriimu nga bwebuliwo nemugamba nti siriimu munafu okusinga syfilis naye ekitta ekyo nti ona siriimu ngaali e, e, e, ebitundu 25 pecent ate nga syfilis ali ebitundu 45 okiraba kubanga eno eri an in bon disease ava mugwe mm. nava mugwe mm. nayingira mumwana nayingira muzukulu nayingira nemuzukulu era ekyo baba bakubuuza nti wamwe wali ebaddeyo omuntu alwala kaboto eyo totagana kubuuza <laughs> gwetabula ddagala olimuteremu teri <laughs> atamulina tulaba bana abaana abazaalibwamu emitwe egigeze mm. kamotongo yagetageta ebyo banaabemitwe eminenegigere gizimbuluka nogati mm. omukazi omwana ono yamuzaala atya aa ah, ah, mm. begugende ebweru gubanga gwafuna eh, omugaati ogwafuna ekizimbulukusa neguzimbulukuka ogenda ogulaba nga omugaati gwa kiro naye nga toyinza kakasa nti kire gwera omu kaakati ekyo kabotongo oyo akuulamu ebuto atta oganoza amagi gonna nagagiraki nagatta oba nagagongobaza muzaala abantu nga bigenyagenya bali defomutare sibaterebu nze bulijjo nno mbadde nga ndaba abaana bwe batyo nga ndowooza nti oba kiva ku muzadde butamubiika bulungi kawuka kali era njagala nkulage wano tulina abaganda baffe abaavuye burundi mm. ababirigi tebajjanjaba bantu baffe neri ewaabwe mm. so nga wano abangereza bajjanjaba nnyo kabootongo nnyo nnyo era kyobulaba nga batendereza nnyo nti omulembe gwa dawudi cwa gwagumba wala mm. ate omulembe omutesa neguzaala kakati abo abaali bazaaliddwa nga bakitaabwe bajjanjabiddwa nnyo kabootongo okuzaala nekulinnya nga bwolabamuseve nibwe yaleeta okugema polio mm. polio nagiraki nakendeera mm. era kati naawe okutambula obutambuzi okusanga omwana owa polio etetaxtime mm, okategeera namugamba nti nze nkuwadde empiso kumi nezi koba olindirira tulabe eh, eh, nasooka kumukuba empiso ttaano naye nga kugamba nga buli wiiki mm. bojja ne bafuna e, e, e. okutuka nga tati mutambula mugende mulabere omusawo wammwe awo mm. ojja kumutwalira akacupa kano gogenda ngaanuunamu ngaakukuba empisa oyo naoli ngaositula eddagala ngaolizayo mu drowa likuuma mm. abantu abalungi eddagala gwe waliko lya haja lyeryo kaakati nekivaawo ogenda okukakana ngaawonye bawonye bazadde n'abaana ajengenda kuletera abalwadde kakati ekiddako ekyokubiri era musajja yali luweera awo mm. nga mutabani we gwe yazaala mm. amudduguba yenkana bwati naye ngaate amuddako atuuse okugenda okusoma nogamba <laughs> ti nakalanga kiki naye nga mwerunga olupapulola byenna nemugamba nti yesu bwebanga eh, kyekyo kyenkoze diagonesis kyekyo mm. ojja kiraba naye nga ekyamuleetesa si bweru buno mm. yayina ebbwanga limulemeddeko liganya okuwona ku mwana mm. batambudde balwanira naye yagenda ogenda okulaba nga ligenda likala ligenda likala eh, mm. beyawona yagenda okumuzza nga sikyamutegeera kubanga omwana yali azeeyo ku kalaye baka tunomaliza naye nga muddugavu nekatiyoono tiye <laughs> Mhm. kaakati nno ekyo kikolaga naye ngaeddagala lyentawula lyenkola lyaki lya mm. mm. habo mm. kwengata naliri kano kyempudekugamba tinabadde ngaobirabye bwetwagenda mu nsiko byebibadde nkubikuwuliza mbivudde waggulu nga nkugola kukolesa kliniki yange yali wano nga tuvuddeyo mu nsiko bwetutuuka mu nsiko supply of drugs nekendeera nensaba abakulu boolutalo nze nyinayo system mbadde ntambudde nayo okuva omwaka gw'enkaaga mu omwenda okutuusa olwaliro mu gyekinaana era gye nali nsomesa nga nze ntambula mu busomesa bwange neddagala lyange ntambula nalyo nokubajjajjabanebaga mm. nimumpa omukisa mpanapa omukisa jagenda ndikole mm. njireete tuleme kufiira wano noga nti genda bwe bali balowooza nti ŋŋenda kuleeta lyabikoola eh. naleeta lyampiso lyampiso naye tugenza okuva mu kyana muetaano okuva mu nsiko mm. ng'akawuka ketwasanga kono ketwatanabakumanya keka siriimu kubanga kadevelopinga tuli mu nsiko okalaba naye nga zonna era n'abaana ngawamala obiraokola eddagala <laughs> okujjako ono sirimu gemwasangaetwasanga nga tulina kumunonyezako kumula bate batugambye babba misambwa gyeba tanzania <laughs> <laughs> eh? obiraba mm. nenzijanjaba abaana ondi embi yali eisitudde kabootongo netufuna amabwa biki mm. kubanga bodwa omusaire gukendeera ebwa berikulya teriwona bagayitanga nabidomola nakijanje ebwa e, e, eryenkana ekibatu kino esandes ngaakolaga nkobu era twalwanaganako nani nga tuli mukubagana ebirowoozo nkakati jenotafiire nakati ah, ah, eddagala eh, muchina nemugamba nti china simanyi bwefaanana mm. naye nze nkolera wano mm. njagala nkulage nti enkuba etonya amazzi agatonya ku muddo ogwo mm. ku mmere eyo mm. ku miti egyo gegamu genywa mwago mugira mwagalimu obutwa uh-uh. begamala gatuka ku ttaka ebyokabonokusaida giddemu mm. asigala mu ttaka akyuka hmm? kakalinoedagala bwoyonga ebombo kalibonaoliyenga naafa era kati kitwalira emyaka abiri nga tuli mukwekenenya mu laboratory tunoonya okulaba omusujja gunavumuka gutya bonaogunywa onoolwala onofa bajajjafe balinywa nga tebaafa mm. baali badde baggwawo dda mm. abatuusa abaana nga baagala kuliwera mm. abaana ne bagamba nti oyo yajja omu n'abaana batalina n'omu gwe yaleeta ti fe abajja okufiira wano tusigale mu lukoola fe beoba ojjanjaba olw'okuvumula endwadde ezo zona bonna bezo ne balituuma erinnya twalina bomu mines zibatega mu nguudo emoroka nezizikuba eh. zaali ziva libya mm. bezagwawo abaana abo abasoma explosives mm. emakerere ne mu colleges endala mm. batandika okukola mines ezo nga baziteeka mubudomola kubanga ti twalina budomola twalina bugalani bagipakira mukagalani bateekamu ebibomu amisumaali ebibokisi ebibomu ebyagaana okubwatuka nga basiba kuli ngaabeeranga eri agatta bugasi waya ku batre negyekoleza kino mm. ngebekuba emmotoka wali olaba ku mmotoka ya sikaniya egikuba e, n'obulako nemundu gyokyajingako eh, kale zebatuumanga fagasi kakati bagenda okutaninga erinnya lya fagaseri hmm. balize ku ddagala lino kubanga nga buli kalwadde akakuyingira mumubiri bweoyingizaamu akayisooko fagasi <laughs> eh, nako kagenda buki era teri mujasi mukadde yenda gwetubadde naye 81-85 hmm. hmm. atamanyi fagasi era atayingirwa fagasi mubiri naye olabaka alina obulemu ah, obulemu buli gwolaba sasi lye lyamulemaza so si ddagala haji kafagasi wakomaddy okkakola hmm? kuba kati twandika etaze mu biseera bino kuba abanauganda kaakati betwagenda tuvayo na situkula eddagala eryo hmm. era muzeeyo nga amaze okulagira abawago nti munonye munonyereze mu ddagala lyemiti tulabe ekyokutunajjamu kyetunavumula hmm. oli nanetikka naga ndi katukutwala emulago ah, no katukutwale makerere profesa hamia mm. yakola kunonyereza okwebintu ebyo mm. nenkola sisa ebikumi bibiri mm. nembimutwalira akandi bwatuuka kyabaga nti ebyuma byaffe tebinaba kujja kutuuka babiragereza mm. naye kankulaleke wa profesa hami gondi sababi mm. yali wano kukisaminti mm. ngaye wamusaayi makebera musaayi kisomitibwa ekamwokya kakati nentwalayo ye yampakkaliza ti akatono nagaa nti eddagala lino mm. tubadde tulagiriza eddagala mu amerika mm. nga litta akawuka kano bekali ekiwundu mm. kiwunya nnyo era kisajjuka netukaita kaproteneus naye ate kano lino likatera tu complete ash ono e- oyina esamba zemiti zenkana ti ate nazirinyene sente ti ebbaluwa gyetujja okukuwa eh? mm. yejja okukusobozesa okukola ebyo nga ti kale neraga nti mpaamu emyezi mukaaga mm. nkolagane n'abe canada mm. n'abe india ne bungereza abo tukolagane butambula mupaka ge yaffe nti kale ogwali mwaka gwa kinana mu munaana ndagala okubula nti atusiza kufa nga ne ripota tagimpanga naye ngaate ayombagana n'abasawo be banne bavuga ti gwoli wa musaayi tojjanjaba ngabazga ti avumula sirimu kakati ate gwe ebyokujjanjaba wabitandika ddi ayina ekyama kye bikyalema nensitula eddagala lyerimu nendi wa muganda wange dokita yali abeera bombo wano lwanga ne muganda womu gyali mumaje nga musawo nemutwalire sisi ebikumi bibiri era nemunyonyola ensonga yemu nti litta buli kalwadde konna akakadde akali mubiri naye mukano ti oyongera mukano ogatta mukano nti kale bengenda okumusisinkaga nagamba nti bwenagenda okutunulira ng'endwadde zino ezirina eddagala erya bulijjo hmm. simala biseera kuzinoonyerezaako hmm. ye yasisinkagana omukyala yali alwadde nabaana ngaabuliidinga hmm. naye nga kozi ya kansa <coughs> nekyaddirira ku ekyo nagaa nagenda okutunulira namujjanjabanga buwandagira nafuna stopage ya bleeding kakati nagwaga wale eyo gyeyagenda nongati ah, abajja kuba kansa taliiko ddagala natamaliriza ddagala doozi bana mugamba tujja kumuwa empiso kumi soka omukube empiso nga buli naku satu ajja nomukuba empiso zibeera empiso mumeka duli buli sabiiti biri omubeyo empiso emu mm. ninafuna stopeji nagamba nalirabye nga lirina effekiti nene kuki kukansa kandi mm. olwokuba tubatutawanira kati biri ate benaleka wano mu ddwaliro balisudde ate ngaabalala batandise okudevelopinga enve bamaze okubikaminga t envias mm. kyasakati gamba ono awo naatali profesa ate atagera bwati atagera bwati era nono bateekako nokuteekako nti wano mubaali abaokufa siriimu nadduli yabagobabyo buli gwejjanjabago baali basindise nti agenze mm. ngaate yalama naye ne batamanya nti ah, obulwadde bwa sirimuna nenjuku bifanagana bifanagana mm. ne symptoms eh, e, ekiri kiku immuninga mm. ate kino kikuvunza buvunza nokwonoona nesooka nsiriikirira nega nti kamala okukola emirimu gya gavumenti sisitimu ndyoka enjiddire naye nga mu mutwe mweri nze nandikusabye ojidde osobola okutasaba na uganda haj akati nabadde nkyali awo nebyo ne balangirira v e. mm. ono owahabu owahabu mm. nekimala nti yesu oyaze kaakati bwenagezo kitunulira omwana yali badadde wano era betwaliko emabega eri nagandi okimanyi nti kuliko abasajja balinga bana kubanga binoyakiyase nebakola eddagala nebatwalewo omukulu omu ate akolaga nebyeddagala naga nti kangende nebatwalewa purezidenti naye namulaga enkozesa nebakola agenda okulaba nga lirina effect nene mm. ku bulwadde obwo mm. namuwaka amuwadde akawera mm. bagende bazalukusa eddagala eryo mubungi ate ono gyeyava teyaddayo kuba nabamuleetera okumwebuuzaako <laughs> kakati bwe bulamu bwabantu betulina muyivu songa eddagala eryo kikyonna kikumanya bwereere ojja kufuna obuwumbi n'obuwumbi trillion and trillions of money ebikubikwata ku bujjanjabi bw'omuntu aje ah, sikutegedde bulungi eh. bakalikola eh. ono yagende wa pulezidenti eh. bwamala ofuna akantu teyaddayo ate no mbale teyadda <laughs> kibali ebyemulugunya kale bebabuuza abasajja ababwebweru bajja ne babuuza pulezidenti timwejjanja bamutya nga temulina uh, drug supply mm. nanga teagenda obuuze dokita batter yeyamanya badukanya ekitongole ekyo batukabat nagamba ti aa twalina omusawo waffe nadduli ye yatuwa eddagala lino naye ngaalijja mu miti tie tie gwemba mwebuuzaako kati bwetutuukagana nebatuyita tugende emulagaawo netutuula mu lukiiko olwo lwabo abanoonyereza ku bya siriimu kakati nzenagenda nakacupa kange eh, nga kamiruzaga kaberanga kaberamu chloroquine kubanga kali chloroquine bamuyimiriza mm. ago nimugamba nti gyemubuuzaako ah, mm. mukebere lino mulabe ingris nze ndyekolera mm. naye siina buuma bulikolera buli kebera kugamba nti muno mulimu kino bwekiti kino bwekiti kino kubanga emitima egyegatta waliwo egibuliramu gyenaagyo n'egyo egisigalawo kyoyinza okuzuula kubanga mu mmere bwoteekamu ebijanjaalo notekamu ebinyeebwa noteekamu obunzaali mulimu ekifa mm. nekigwera muli mpola ate gwe omunyo nagwo neguyitamu nebuguteekamu buli ngeri yonna gwe guyitamu mm. <laughs> oo tiye kakatonda agamba nti njagala ombuulire mm-hmm. otema bikoola mirandira mm. bibajjo mm. bimuli mm. era byenkana bitya nimugaati owange wano ntabula ebika makumi asatu mu musanvu byonna mbikuwandikira olwosisimu naaba sigikuguziza <laughs> eh? mulira haji ngayagala omuwa ekintu kyo kyonna nagamba usituukawo ah, mm. kaka naawe mbuulira benzijano okugula empeke ya septrin mm. hmm? kale mmenyera getamuteekamu kino teekamu kino ayinza okuteeka kuno ku lebo zakuteriddemu ngaate size ezirimu mm. nakubuza bwoba oyagala okumanya dabira kubakola eddagala lyobutwa bwemmese kubanga etteeka terikkiriza kwagala kutta bitonde kubimalawo kalicya ogitta kakati bwatuuka wano nga akola akatuwa akagira ki akatta emmese naye bw'aba akuwandiikiddeko akuwandiikirako ekitaakole ng'akolaga ingrisizimu emmese e, e, e, zigejja bugezi <laughs> tewawulira kubano nga purezidenti ayomba mm. kimuleetera eddagala lyenkwa nebatufuuyira enkwa nayogenda okukananga enkwa ku nte eyagala kwenkana kibu mamulijjawo ddawa haji hmm? basa nti singa temuli bangu enyo bwokola akantuko olina okwerekerayo kakantkiki era nali nagalanagana kugula naapartment yange njigule nga toyinza kufomulayo tokisobola gikozesa naye olwokuba nasooka nenkomererao negamba kansooka embisirikire mbiwa amazzi naye kakati abantu gijiba developinze nebagenda nga bavaayo and then we can come again watumanyi bebalwanyisa dokita sali obasomeri bwo wali okyali muto yavumbula oh. empeke eh, capsules mm. nazikola mm-hmm. naye nga zongera zongera omubiri amaanyi mubiri busidizi bwomubiri obukola amaanyi tebamutta yes. kakati abo abakutta bamirundi egi gavumenti yeyinza okukulyamu olukwe gavumenti ezebweru zikulyamu olukwe kubanga kati nga kati ngaawo okukola oga nti nvumula siriimu aba batadde sente zaabwe mu siriimu obamazeeko akatale the best ways to die uganda kati tulaba nti bwegalibanange navumbudde nti bajja kukuba mu ngalo Ah, ah, waliwo abakulukusa amaziga eduka eh, si byangu ah, si byangu kale nolwekyo oh, nicovidexcovidex mm, mm. naye era olaba bamugyeeyo tulaba aba world health organization world health organization mm. babeuganda bakoze bubi eh, kulikakasa eh, nadiwa gundi olwagamba nti liwonya tetuna bakulangirira nti liwonya mm. ditta ku spiidi akawuka kano gyekalibadde kakuttirako kakuziba emimiro kakuziba enyiino mm. kayono nakasiba amawugwe mm. respirosystem nefa kyekyokka bwobanga okyaliwe byona bijja kweyongerako nga bwetugenda tubumbula mm. naye no remide ngaobwogamba nti ongemie oba nvumudde aa ongemie noyongera body system ombere negweyongeramu immunity enerwanyisa akawuka kano akajja mm. mm. aji twandikusabye fenga munasayansi gwe tuyina gwe tumanyi nti haj dokita yaddamu abamu abasinga obungi badde tebakitegeera bakumanyi nga munabyabufuzi twandikusabye ne mu covidi ono mm. haj oveeyo tetenkanyi kyotetenkanya nakati njakamala okufuna kasente naye munange nasigala beya mm. nali badde nzirayo nengula ebyuma ebyo ebikola ebirisengejja mm. nange ate okuddira okukomerawo mu mulembe guno oguyimiriddewo naye biri entalo zabirya nayegyo emiddo gyasigala weegiri era mm. nagezako nokuwa ekazi nkaga entusaidi zenakasekeyo nga nziwaba nabaabota naabo abakozi beddagala ebyo mm. bagende basimba eddagala mm. naye ekyo nga kyekivudde wala ebyo nabo ba obikoze toyinza kubala sente zogenda kubijjamu enakyejjukira bishopu waffe ono eyafa dr lwanga waliwo omugenyi yamukyalina naye yali amutwala ku kereziya yengoma mayiro nkaaga okuva eruweero okugenda engoma naye baa batuuse mubitundu ebyo mubakati ebyawakyata awanene naga nsooka oyimirire tiye ti nga muli bagagga buno bonna bonna eri gyonna emiti gyotunuulira bugagga bwereere nti butya buli muti oguli awo ddagala tekimanyi how much money do you have naye olwokuba yali mukwano gwange ate nga nange amanyi nti nzijanjaba anzibira ku kigambo ekyo naye kwenjagala okulugira nti ku mitinga egyo gyotojja kutema gimalawo mm. nekirala kyetulina okusooka okukola mm. kwekwongera okugisimba egyo egirabika nti giyinza okugwawo n'okutulira okulaba egyo egijjako emirandira naye okulaba gyetuyinza okugikolako ti wakira emiradde tugireke eginanuna amazzi kubanga bwetunagendanga tugisima nemiradde nogikuulayo ate ogwo muti guyinza okufiira ddala hmm. nofuna kale no nolwekyo no bano nze eddwaliro linanajjanjaba nga ngabira enkambi eddagala lyali lyabwerere museeyi wuuyo waali tafanga aga nti yansasulayo mumekafu era nga toyogedde oyitayinza kumanya nti haji musawo ati kakati obutawa bwakoma eno nebugenda mu nsiko bwavaayo ate netupaala n'ebirala wakikomy eri eh, nasokaaaogedde ku nsonga y'emiti mabegakaawo hmm. waliyo akatambi akaze katambula ku social media nti waliyo ekibira ekimu ate gavumenti kyeyagala okuwayo basimbewo ebikajjo bakole sukaali oyo mulalu bugoma forestia nkugambye hmm. omanyi abantu bagezi mm. ah, ayinza okuzuulawo nga wansi waliwo ekyobugagga ekirala gwe najja akulaga kyakungulu waliwo gold waliwo miniro gundi waliwo gundi waliwo gundi kukibira uh-huh. nesukaali kumya byasukaali byetulina eh, ate gamba nti nebikajja ebusogo bikalira ku kkubo biyitirivu bizibu ah! tebirina nabigulaoyo aba tuzanyira ku bwongo kati baagala kusanyawo kibira ah, kiribasimbewo ah, ah, gundi sugar plantation kiki ekyo ekyo kyakwabika twali nga tukyazanya nga tuli baana kiki kyitwakolanga ngaamakonkoma ago olirabanga lirabika bubi naye teririna busagwa tetirina kabi eri omuntu mm. nga tuliyimbirira wa konkomesirikirira kwambika olusamba konkomesirikira tukoza uh, empeutulizo ogitadde kati nga tandika okunyenya omutwe linyenya mm. omutwe linyenya omutwe wi bwekikukwata nti ente yange yiiyo <laughs> nakati nakati nabo batukola ebyo bekwasa sukaali ah, ah, obanga sukaali ngebikajjo nze mbiraba ati babisomba babijeyo gendo bireta wane nakazi mm. wali ekyuma mm. nemugambaogambakadwakubanga nze sirina sente mm. nalibadde sisimba nzimba buzimbi ekyumba gaggadde nempita abalina ebikajjo nti mulete wano abali aba abisimba ne baddamu amaanyi nagafune sente ne babaira bebebezaawo eno oteme ekibira osimba ebikajjo ngaate bebasimba eno bibuzeeko abigula oba ontegeezaki nkugambe kihaaji naffe tulaba birabe mm, mm, mm, oyo alina kyakwese wansiawo era ekibira tetumanyi mukama ayambe buyambi naye kyo kiri mu lugendo haaji gavumenti ekoze kyokuyamba bannayuganda ku kyebisale akali gavumenti eveeyo mu bulambalamba bwayo etuze abasawo yebawa e, layisensi ebalangiridde okuzibajjaku tibwosukkakwe ku esx zebusawo mm. ago ah, tusegulire era twalinawo nomusomo munsiko eyo ogwa mobilization mm. nga tumobilizinga abantu ate era nga tubalaga tubaeducatinga mm. eggwanga lwalirikoleddeki walirikoze otya kakati abo bwe bagenda nabano abaali batusomesa ne bagaggawala ebyo ne bifa ebifa kale nolwekyo minisita wa gavumenti owebyobulamu aveeyo ne strategy enkambwe kakati kyebaba bakola abo babayimirize balagiriza abasawo mm. okuva ekoreya mm. okuva mm, e, waduno twabajanga ne mu cuba babaje buyindi babateke mu balwaliro bajanjaba abantu mujja kukira embeera bwetambula very soon haji baleete abasawo beeri nga kigambibwa nti n'abali wano balemeddwa okusasulira tekugamba ah, ah, mm. ate guba onoba tekikola obanga akikolakuono nga amujerega olwakuba mbonna bansinasi nolya nlukikola omanga magate lujja okukwata egwa gavumenti yo lujijemu esente nga lusasula bali toyinza kupiirwa haji nga tumaliriza programu eno mm. ensonga y'okusigeni malwaliro hmm. nawulidde babawadde sente hmm. babongereza byalese hmm. sente eziwaddeyo bakole oxygen ebadde nga problem eri obulamu bwabantu kakati kyenkubiramuzeeyo esimu nonyi obulanga atunulire ekintu ekyo aleme kutulyamu lukwe bantu bafe ate kufa ku nfa yakyeyononero nga buli sente eyingira wano ebanga eyingidde mu kyoto ky'omuliro n'abantu ze basolonta ku mulundi guli hmm. baga nti tebamanyi ki kyezakola hmm, hmm, haji abantu bawaayo sente balinga mpulirira ddala ddala eh, ah, ati nalabiddewo no nga batagatyawo ngaenkoko eyagala okubiika <laughs> tyate obaziriruddawa obazagira bezi anenituwampisa tuma bana nawe nokyalina nti nawe omukulembeze abeera muzadde oba okyali muzadde ki ne bayibuli gyosoma bwekugamba mm. nti ani mumwe addira nga omutabani wamusebya emmere namuwa efunfugu nagataata njagala kulya ku kyanyanja nomuletere bukulya esalambwa gobe <laughs> okyali muzadde oba tokyali kanolwekyo nno abantu abatudde mu gavumenti gavumenti eno gavumenti yaffe twagigula na musaayi bendaba ku baana bange abalamu abaliwo naabo abana abalugenderamu nentunulira ku bano nengatinabalisinga basajja bakulu nga bano naye ngaate gojja okola ebyazire bongo omusaayi gwa banno tufukamire ku mabivi kubakolimira nakowola mizimu egyo givaeyo tebafa goloza baafa mibiri gyegyavaawo nayeweegiri tugibakowoolere oba gyagala kutuuka kutuga gitugeko nakuba mu nyumba yawe tulabe nga banasanyuka <coughs> ah, ah. baleke kutuzanyira ku bwongo kutugao kwegamba nebuuza ty onoyondo gwetwala baluli gwetwali naye oba onagidde mu kifaananyi ekibufaana naye nga mulala ngaoli yavaawo dda <laughs> naye kakati nange no nyinza okwegamba mm. nti yokaana si yabatiza yesu mm. buli omu naakwata lirye yesu bwabanga azibula abazibu bamaaso esaidi yegomba mm. ah, ate nga yokaana esaidi yebulemeezi aga nti oli emusajja ali eri azibula amaaso atambuze n'abalema akola bwatya wenyiraba enkuku ng'alonda gurupu delegation ti mugende mumubuuzi yeggwe gutubadde tulindirira oba tulindirire mulala mm. ani abatumye ti yokaana omuto mubwakabaka bwakatonda asinga yokaana ti ayambatiza yabuuza bino mm. tiye mugende bimulabye nti abazi bamaaso balaba mm. abalwadde benkuku bawona abalema batambuzibwa simuyo okategedde ntiye naye ayina okukkiriza okutono asingaani kubanga ye mm. ye yenyinyika kamazi mm. kubanga kubatiza siku kwa yesu mm. kwani kwa kwa yokaana kubakuli wati baba babatiriza mu linnya ya yesu kristo yebatizaani <laughs> saabatizayo nomwe <laughs> naye babatiza mubatize bambatiza mubatiza kubatiza kwani kwa yokaana kwa yokaana haji nga tumaliza ya ekyali solution yali covid 19 hmm. etia hmm? lockdown lockdown ine yo okusibagana kuno hmm. we kuli ne hiv muzeyi abavubuka bamuduse speed naye ayagala kubeera nga kipampagalu ku mmotoka tibwekaddiwa nga ebirala awayuli katoyo kyawo biyinza okunkumuka kugera okutuuka ekampalanga nepapakatikuli <laughs> kubanga munteekateeka yamuzeyese bwateekateeka olutalo bweyateekesa ekiseera bino naye ne bafulumya pologulamu nga mbisi ddala totete green kakati ate ebizibu nebitandika kukola ate tandika kunonyereza ku bizibu ebizuuse hmm. kakati bwagambye nti ngenda bawereza sente hmm? omulimu gwa gatujja kuwawe bati bali baddenga guli sasikale teyali akirinako idea kibalisoose okukola mm. natunulidde ku lukalala nga abantu basoma nti wano kuliko abantu lusanvu naye abaffe kuliko amakumi ameka <laughs> awo bonna mwabajewa bakama baffe abatufuga mwero siiziwe ziri so mm. twajja nazo mm. ate tuzikozesezza sente zebagenda ogabira abantu haja emitwalo ekumi prime minister omupya gwe tulinako nalibo nabbanja zeyogera bamwambisa ekyambika mukazi wattu oyo hmm. gwe saawa abiri wange hmm. ayinza okufuukira ddala awo nuisense nanga nibabuli omutayagala mulabako kasere babye nga batwalira bagga eh. ate abantu emitwalo begeti ate bebati bebati ate tuwaddeko batawuni beni balutalutako batawuni boka ah, ah, ah. ate nga lokodawuni eri wonna wonna simutawuni mokka kano mubyalo byaffe batuleke tutayalire mubyalo mbali mbasibire mbibuga naye fenna mba nga mutugasewamu ate olusegregative business kikirwa anange hmm? haji munauganda akoze ati oba abadde watya asabe ah, akati ah, okusaba oli ayinza okukiyitanga mokale hmm. nemunafukamiranga nemunsaba nememe mu n'omwoyo gumu nange nabeeranga omu nammwe era nayanda okulanga okusaba kwammwe tusabe e, katonda agende eri omukulu weggwanga gwaba asooka okulongoosa hmm. amuteekemu omwoyo omulungi ate era nabano abantu be abatunuulire kubanga yabeerondetajaga nti babamusibako ah, ah. eh? bebaga nti wano wabaddewo akasiiramu nga hamu aleese sente nendabira ddala obufere nga sibwakuggwa muno mm. abasaba nti ate sente ziteeka eno olyaga nti ekitongole sibakituwanga kulwabino kyebatekamu olwabino abadduukirira kyekiruwa abantu bavudde ku saa musanvu nemutuka ku saa kumi nabiri nekitundu ngaena mukyali ku nkayana eyo nga bataasoma haji minisito ya disaster eyambirawa hmm? minisito ya disaster ate bati bagiwadde esente ebaayo <laughs> omuzungu agamba mone speaks mm. <laughs> kubanga yo tugiraba weeri nekalisa awo eno okubereyo kwayo iye motoka nam bagati amakuta gaweddemu odayo aa naye nga sinam namuwe naye genda kuwali ku petrol station olisa yakagalane olukayo ngaotuusa gyolaga neri ministry yetaaga sente wato zigiwadde tewali nerulinnya sibula batulaba haji baclients bannange tusabiragane naye tufunyemu kati akatangaala bwe tutegedde tinaffe nga bakaddugala tusobola okwenonyeza eddagala ku kirwadde kino ekikankanya ensi kasali bavumbudde siri akutunda bweru bali tukube endwadde ekendeere tuddemu tubeere abalamu ebirala tujja kubyongerako kubanga bwetula alindirira erivu echina tulindira erivu ebungereza mm. batufukamirizekogambanga kalinga kano kalimotika ka tv mm. eh? bakuvugira kuli awo nange sikkiririzaawo mm. era wembadde ngenda okuviirayo neŋamba kamale okukola akadagala kano ate mala okukajjanjabisaako ku bantu ndyokenkatwale naye ngaate bano abasooka okumbika ku mitimbagano gyammwe nendabikanga ate tebayongeremu ne sipiidi <laughs> mukadde wa <laughs> kale ensi netubanga tuli ku bugubiri mm. naye tujja kubeerawo ah, bana rich media wamu naabo abalika haaji haaji waali haaji mulamu tafanga era nga tumusuubira okuvaayo atetenkanyizeyo kadagala kekirwadde kya covid-19 mm. kubanga abantu amazima bafa bannayuganda